hammaga avvalambor assalomu alaykum sizlar bilan yana efirda ko'rishib turganimdan bag'oyat mamnunman xudo xohlasa endi bundan buyog'iga videolarimiz yana davomiy bo'ladi degan um, umiddaman xudo xohlasa shunga harakat qilamiz uh, hozirgi kunda uh, man ochib o'tirgan bo'lsam mana shu video qo'ymay qo'ygan paytimdan boshlab uh, o'zim ustimda ishlashni boshlagan edim o'sha taxmin qilingandekdek bitta shu tanishlarimiz boshqalar shu so'rab qilishdi no bekor yurganimiz yo'q xudo xohlasa yana ham ko'proq ma'lumotlar bilan xudo xohlasa qaytishga harakat qilyapmiz ho'p bugun sizlar bilan xudo xohlasa gaplashadigan mavzuyimiz yana o'sha arxitektura nimaga kerak degan e, o'sha savol bergandim bir paytlar o'shani javobini qidirib o'zim ham ketdim ochiq aytadigan bo'lsam va e, aniq bitta javob topolmadim chunki bunga juda juda ko'p sabablar va juda juda katta e, nima bo'ladi katta mavzuni ochib yuborgan ekanman bu mavzuni javobini topaman deb hozir ehm, xudo xohlasa izlanishdaman hozir ham hozirgi kunda ham mana shu yengiliklarni xudo xohlasa qidirib yuribmiz endi <clears throat> hozirgi hozirgi paytgacha misol topgan ehm, javoblarimni xudo xohlasa sizlar bilan bo'lishaman va man o'sha yaqinda mana ehm, to'g'ri bugun o'n to'qqizinchi yo'q o'n sakkizinchi avgust kuni yana bitta ajoyib kitobga duch keldim buni hozir nomini aytmayman lekin e, ichidagi ma'nosini aytadigan bo'lsam qisqa va lo'nda qilib arxitekturani o'sha qiladigan vazifasini tushuntirib qo'ygan ekan xo'sh hop arxitekturani misol qiladigan iqtisodiy ijtimoiy undan tashqari hal qiladigan muammolari bor o'sha muammolardan bittasi eng birinchisi iqtisodiy muammolarni hal qilish masalan e, hamma misol qurilish bo'ladigan joyda o'zinglar bilasizlar masalan oddiy bitta uyini qurayotgan odamga ham boshqaga ham masalan kamida to'rt ming besh ming dollar ketib qoladi oddiy bitta xonasini o'zini misol agar noldan qurib ichini remont remont bilan kiradigan bo'lsa masalan qo'pol qilib hisoblay hisoblaydigan bo'lsak masalan ustalar bilan misol ishlab yurgan paytimda misol o'rganib olgan narsam agar yaxshiroq remont qilib o'rtacha remont bilan kirmoqchi bo'lsangiz bir kvadratga to'rt yuz dollardan hisoblar ekansiz taxminan shunaqa chiqargan qurilishga Xo'p, endi 10 kvadrat joy o'zidan shuncha pul e, aylanayotgan bo'lgandan keyin misol qurilish mollari va shu kabi narsalarni misol e, muammolarni hal qilish. Endi misol qurilish mollariga e, tegadigan bo'lsak, bizda ikkinchi muammo ham kelib chiqyapti. Arxitektura birinchidan o'zi keltirib chiqarib, ikkinchidan o'zi hal qiladigan muammolardan bittasi. O'zi keltirib chiqaradi deyotganim sababi bu yerda nimada masalan har bitta odam misol yesagan paytda o'zidan qanaqadir foyda ham zarar ham keltiradi tabiatga <clears throat> hozirgi kunda masalan e, arxitektura o'sha tabiatga keltirayotgan zararni foydasi bilan solishtiradigan bo'lsak foydasi ham katta lekin zarari bilan solishtiradigan bo'lsak e, agar masjid masjid ketishda bo'ladigan bo'lsa yaqin kunlarni ichida e, hamma masalan kichkina moshina haydaydigan anaqalar misol butun dunyoda har bitta odam misol kichkina mashina haydab yurgan bo'lsa bittada hamma o'sha e, katta misol to'rt litr benzinda yuz kilometr yuradigan mashina haydaydigan odamlar bittada qirq litrda misol ellik kilometr yuradigan mashinaga o'tirib olganligidagi holat kuzatilinish ehtimoli bor ekan bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak bu ekologik muammolarni hal qilish hozirgi kunda bu yo'nalish bo'yicha e, yana o'sha oqimlar paydo bo'lgan masalan e, green architecture sustainable architecture va shunga o'xshagan bularni masalan hammasi masalan energiya samaradorligini oshirib binoni nima desa bo'ladi atrof muhitga keltiradigan zararlarni hammasini hal qilish iloji boricha undan keyin bizda hosil bo'layotgan yana bitta katta muammo masalan aholini soni oshib boryapti va nima desa bo'ladi hamma hamma misol o'zini uy joyi va misol ehm, o'zini misol yashaydigan maydoni bo'lishini xohlaydi bu narsani masalan agar kichkina miqyosda hal qilsa bo'ladigan bo'lsa masalan bitta oila yo misol bitta ehm, mahalla miqyosida hal qiladigan bo'lsak buni ehm, amallab yechimini topsa bo'ladi qanaqadir masalan uylarni sonini ko'paytirish shunga o'xshagan narsalar lekin misol global darajada qaraydigan bo'lsak masalan butun dunyodagi sakkiz milliard aholini har bittasini misol uy joy bilan ta'minlash kerak deb hisoblab o'sha o'sha bo'yicha qaraydigan bo'lsak unda bizada yana bitta o'sha katta hali yechimi topilinmagan muammolardan bittasi hammani uy joy bilan ta'minlash degan muammo arxitekturani zimmasiga tushadi undan keyingisi masalan hozir hammamiz bilamiz hammani hozir qo'lida telefon bor kamida smartfon yoki shunga o'xshagan narsalar bor smartvochlar bor boshqalar bor bundan kelib chiqadigan bo'lsak masalan e, masofadan turib uyingizni boshqara olish masalan siz kelguningizgacha masalan konditsioner ishlab turib yo misol qanaqadir yo'llar bilan o'sha uyni o'zini sovishi ya'ni aqlli uylar texnologiyalarni binolarda keng qo'llash lekin bularni hech qaysisi hozir biza misol arxitekturani hal qiladigan muammolar bo'lganligi bilan arxitekturani o'zini hech qanaqasiga e, tushuntirib berolmaydi sababi arxitektura bu muammolarni faqat hal qilish emas undan tashqari masalan insonlarda qanaqadir taassurotlar uyg'ota olish kerak masalan deylik bir xil bizada endi bunaqa holatlar kam bo'ladi tarixiy misol obidalarga borib qaraydigan bo'lsangiz masalan man o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam xivaga boradigan bo'lsanglar qal'ani ichida o'zinglarni umuman boshqacha his qilasizlar ayniqsa shu ertalab soat shu oltilarda taxminan chiqadigan bo'lsanglar ko'chaga hali odamlar chiqmagan paytda o'zlarini o'tmishga chiqib qo'yganday holatda tasavvur qilasizlar buni hammasini sababi nima aytsam bo'ladi o'sha atrof muhit shunchalik yaxshi rejalashtirilgan o'sha balkim ichkarida yangicha zamonaviy binolar qurilish taqiqlanganligi sabablidir balkim yana shunga o'xshagan e, sabablari bordir no umuman olganda mana mana shu narsa bizada e, o'sha odam o'zini o'sha arxitekturani bitta o'sha bajaradigan vazifalari ya'ni odamni misol boshqara olish qobiliyati namoyon bo'ladi aynan mana mana shu holatda ho'p bunaqa holatlar masalan o'sha oldingi ota bobolarimiz qurgan e, binolarda ayniqsa juda keng bizga misol namoyon bo'ladi bularni bittasi masalan e, hozir saqlanib qolmagan lekin o'sha qoldiqlari bor e, oqsaroy majmuasi misol amir temur e, tomonidan qurilgan yoki bibixonim masjidi yoki shunga o'xshagan misol obyektlarga boradigan bo'lsanglar tarixiy obidalarga boradigan bo'lsanglar sizlarda nima taassurot uyg'otadi e, sizlar masalan o'zinglardan kuchliroq o'zinglardan qudratliroq insonlar oldinroq sizlardan ancha muncha oldinroq yashab o'tgan nini misol his qila olasizlar bu narsalar nafaqat e, qiladi balki tabiat tab, misol tabiiy e, tabiatga chiqqan paytinglarda ham o'zinglarni misol o'sha mayda his qilish his qila qildira olish odamda his hayajon va shunga o'xshagan tuyg'ularni uyg'ota olish qobiliyatiga egaligini o'shanda his qilasizlar o'zinglarni deb bizada lekin hozirgi kunda misol asosiy arxitektura nima uchun bo'lib qoldi biznes yo'lda bo'lib qoldi masalan bu bitta tomondan yomon emas bitta tomondan yaxshi misol ha kimgadir uy kerak kimdir shu uyni qurib berib sotyapti to'g'ri lekin e, har doim ham bu narsa biza uchun to'g'ri bo'lib qolishi kerak emas masalan hamma o'sha o'zini ustida misol arxitektor bo'lsa o'zini misol o'sha yo'nalishini o'rganish kerak quruvchi bo'ladigan bo'lsa g'isht qanaqa qilib g'ishtni ustiga to'g'ri qo'yishni o'rganish kerak shunga o'xshagan narsalar masalan e, mana shunaqa nima desa bo'ladi misollardan keltirib o'sha anaqalarni e, xolis e, binolarni yo misol hamma o'zini ustida ishlab o'sha tajribasini orttirib orttirgan holatda misol e, muammolarni hal qila olish kerak va odamni ruhlantira olish kerak и bizada yana bitta narsa hozirgi kunda juda yam katta muammo bo'layotgan narsa misol o'zimizni kimligimizni anglab olishimiz kerak masalan o'zbekistonni turkiya bilan solishtiradigan bo'lsak hozirgi kunda turklar masalan bir ming besh yuzinchi yildan buyog'iga umuman hech qanaqasiga e, janglarda yutqizgan emas va shu sababdan ularni misol milliy ruhi bizani hozirgi holatimizdan ko'ra ancha e, yuqori lekin e, mana shu arxitektura yordamida bu narsani ham hal qila olamiz masalan deylik o'zimizni o'sha tarixdagi ota bobolarimizni hayotini misol bizaga o'sha nima desa bo'ladi ta'sir ko'rsatgan misol qahramonlarimizni milliy qahramonlarimizni hayotini o'rganib chiqadigan bo'lsak o'sha o'zimizni ichimizdagi milliy g'urur ham o'sha shu anaqalar orqali misol o'sishi mumkin buni endi nima qilish kerak masalan shunga e, yarasha qanaqadir odam o'sha o'zini e, shu joyida misol his qila oladigan e, narsalarni insonlarga yetkazib berish kerak bularni hammasi o'sha arxitektorlarni va o'sha dizaynerlarni vazifasi bularni hammasi o'ylab qilinadi bunaqa misol ehm, hozir trendda ekan deb turib o'sha misol reykalarni yopishtirib yuborish yoki klassika qilsan deb turib hamma yoqqa moldinglarni tiqib tashlash u arxitektura emas u dizayn ham emas u misol o'ylab qaraydigan bo'lsanglar ehm, bular hech qanaqa ehm, arxitekturani o'zini yo'nalishi emas hozir misol e, shu kungacha o'rganib chiqqan narsalardan e, kelib chiqib aytadigan bo'lsam van der roon o'sha gapini hozir э, keltirib o'tmoqchiman э, arxitektura qachon paydo bo'ladi degan savolga masalan arxitektura g'ist g'istga batamom moslab terilganda vujudga keladi deb javob bergan bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak masalan g'ist g'istga deb misol oladigan bo'lsak u yerda misol g'isht emas aynan undan boshqa misol e, tomonlarni ham har bitta o'sha nuqtalarni bir biriga tekqizib turib e, ulab olib keta olishimiz kerak biza masalan hozirgi kunda juda ko'p yopishib qolgan joylarimizdan bittasi Ehm, e, xonani misol e, anaqasiga oti esimdan chiqib tashqi tashqi ko'rinishiga va ichki misol ochib aytadigan bo'lsak gipschilar bilan bizani nima desa bo'ladi bittani qozonda o'tirib qolganmiz bizaga hech qanaqa do'let to'lamasa ham masalan hech qanaqa misol bizaga pul bermasa ham bosiqmasa ham shu gipslarni hammayoqqa o'rtashaveramiz Bu narsa misol qachondir to'xtashi kerak. Kimdir bu narsalarni to'xtatishi kerak. Misol Yevropada trendda bo'layotgan narsami? u bizga kerakmi o'zi bizga kerak emas. bizani ekologiya to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Shu tomonlarni birinchi o'ylab olib turib, xudo xohlasa undan keyin davom ettirish kerak. Xo'sh. Keyin e, yana bitta o'sha o'zini paytini revolyutsiyachilardan bittasi Frank Lloyd Wright o'zini masalan anaqasida unga ham xuddi shu savolni berishgan mana bu Ludwig Miskga berilgan savolni ya'ni arxitektura qachon paydo paydo bo'ladi desa arxitektura man o'zimni uylarimni ya'ni o'sha dekonstruktivizm uslubida ishlagan u Amerikani mana bu nima desa bo'ladi bizada bir turli ya'ni bir turli uylarni orasiga o'zimni o'sha uylarimni qurishni boshlaganda paydo bo'ldi deb e, javob bergan ho'p keyin bizada juda katta adashish bor e, nima adashish masalan hozirgi kunda e, dasturlarni o'rganib olsam bo'ldi man arxitektorman deb hisoblash bor agar dasturlarni o'rganib olsa arxitektor bo'ladigan bo'lsa dunyoda arxitektorlar soni ancha muncha o'sib ketgan bo'lar edi ho'p lekin dasturlarni misol o'rganishingiz foydasi bor o'zingiz uchun qachon masalan qora qozonni qaynatishga masalan model sotishga yoki shunga o'xshagan joylarda ishlatishingiz mumkin lekin misol dasturni o'rganib olib turib arxitektor bo'lolmaysiz hech qachon dasturlarni bilmasdan misol arxitektor bo'lishingiz mumkin lekin dasturlarni bilib turib arxitektor bo'lolmaysiz chunki siz chizgan o'sha interyerlarni masalan deylik loyihalarni hammasini misol qo'lda ham chizsa bo'ladi xuddi o'sha anaqada xuddi shu holatda ja endi misol birga bir fotoreal holatda qabul qila olmaysiz animatsiyasini qila olmaysiz ichkarida aylanib yura olmaysiz lekin misol mijozga tushunarli qilib o'sha narsani misol loyihasini to'g'ri yetkazib bersa bo'ladi ho'p shunaqa ekan hozir man sizlarga yana bitta ikkita misollarni keltirmoqchiman o'sha jahon arxitekturasida jahon arxitektura ko'rgazmalarida bu o'tkazilingan bizada nimagadir bu narsa qo'llanilmaydi o'sha narsani agar biza misol o'zimizni analizimizda qo'llaydigan bo'lsak masalan bizada ham katta o'sishlar bo'ladi hop sizga endi bitta savol bermoqchiman hozir shu joyda videoni pauzaga qo'yib turasiz savol bergandan keyin binoni faqat g'ishtdan qursa bo'ladimi yoki undan boshqa misol unaqalar ham bormi qurilish qurilish nima desa bo'ladi anavi qurilish e, anjomlari bormi masalan e, shu savolni misol o'ylab ko'ringlar man e, hozir davom ettirib ketaveraman ho'p bizada vaqtinchalik arxitektura degan narsa umuman fan sifatida ham boshqa yo'nalish sifatida ham umuman o'tilinmaydi nimaga bilmayman bu narsa misol o'sha yevropani maktablarida juda keng qo'llaniladigan narsa ekan buni kelib chiqishiga sabab Um, masalan arxitektor faqat o'sha g'isht beton yana nima desa bo'ladi yog'och yana asosiy tosh va shundan boshqa masalan hamma o'sha binolarni quradigan qurilish mollaridan tashqari e, o'zini g'oyasini boshqa ya'ni umuman boshqa qurilish moslamalari bilan qurish e, imkoniyati borligini va har xil o'sha eksperimentlarni o'tkazishi kerakligini isbotlab bera oladigan fan ekan hozir man sizlarga bitta qiziq narsani ko'rsatmoqchiman bu narsa o'sha bakki bar ya'ni mana mana shu narsa ko'rib turganinglardekki hop ochiq osmon ostidagi zonchiklar yordamida qurilgan bab ya'ni quruq zontiklarni o'zida mana mana shunaqa holatda mana qurilingan bu 2010 yilda amsterdamda qurilgan ekan shunchalik katta odamlarda taassurot uyg'otganki kechqurun mana mana shu narsa shahar misol markaziy ko'chalardan bittasiga o'rnatilingan bo'lgan soat taxminan soat sakkizlarda o'rnatilingan bo'lsa soat ikkigacha mana mana shu bar ichiga ikki yuztadan oshiq odam kirib olgan ya'ni shu barni ichida e, zontili shu barni ichida ikki yuztadan oshiq odam o'n sakkizinchi fevral kuni ikki ming o'ninchi yilda e, bayram bayram qilib mana shu yerda o'tirishgan endi bu bar bo'lgandan keyin o'sha e, nima sotadi napitka sotadi shunga o'xshagan narsalar sotadi ichkilik sotgan boshqa va odamni o'sha shovqin qilgan shu sababli soat kechqurungi ikkida bu narsani уже buzib tashlab olib tashlashgan ichidagi odamlarni haydab yuborishgan bu e, xalqaro arxitektura anaqasi e, e, oti esimdan chiqib qoldi mukofotini yutib olgan ekan qiziq qiziq yana bunaqa loyihalar juda yam ko'p hozir emas sizlarga ularni ham o'sha ko'rsatib o'tib ketaman ko'rib turganinglar yana xuddi shunaqa arxitektura namoyandasi ya'ni ko'rgazma uchun qurilgan ko'rib turgan mana mana bu ifaup bari bu ham bar portugaliyada porto shahrida qurilgan ekan ikki ming o'n birinchi yilda adashmasam buni mollari e, to'rt yuz ellik ikkita tog'orani mana shu anaqaga oti chiqib qoldi bitta karkasga ya'ni temir temir karkasga temir qolipga qotirish orqali qurishgan ekan endi buni qiziq joyi mana shu loyiha ham juda katta misol e, mukofotlarni yutib olgan bu narsa misol kunduzi oddiy mana bunaqa oq e, kubik rubikka o'xshab ko'rinib turadi misol kim ikkalasiga ketdi masalan bizada e, shahar markazida masalan mana shunaqa to'g'rilarni shuni olib turib bitta karkasga qotirib turib mana shunaqa loyihalar qilsa bo'ladi deb hech kim o'ylamagan to'rt yuz kim o'ylamagan lekin mana mana shu yerda har bittasini ikki dollardan sotib olgan ekan o'sha paytda to'rt yuz to'rt yuz ikkita ketgan bo'lsa sakkiz yuz to'rt dollar taxminan ketgan mana ikki ming sakkizinchi yil ekan даже ikki ming sakkizinchi yil bu bar yana ham chiroyliroq ko'rinishiga tunda har bittasini ichiga e, led chiroqlar o'rnatilgan va u led chiroqlar kechqurun e, mana dj ichkarida misol musiqa qo'ygan paytda ekvalayzer e, yordamida mana bu chiroyli e, o'chib yonib o'sha odamni o'ziga chaqirgan bundan keyingisi yana e, muzlatilgan daraxtlar ko'rgazmasi bu adashmasam yo ispaniyada yo yana portugaliyada qurilgan um, yangi yildan sal oldinroq hamda o'sha ekologik muammolarni o'sha keltirib chiqarayotgan sabablar ya'ni masalan plastikka ko'payishi shunga o'xshagan narsalarni e, yoritib bermoqchi bo'lgan va e, mana mana shunaqa installyatsiyani qoldirgan mana oddiy anaqa nima ham uni o'sha idishlarni qoldig'i nimanidir o'sha idishlarni qoldig'i chiqindilardan yasalingan installyatsiya hozir aniq esimga kelmayapti nimaligi keyin man e, bu ham xuddi shunaqa installyatsiyadan bittasi o'sha led chiroqlarini o'sha insonlarga yetkazish masalan qanaqa anaqasi har bittasini yoniga borgan paytingizda o'sha yonadiyu o'chadi shunga o'xshab masalan labirint hosil qilingan buni ichida masalan odam o'zini umuman boshqa joyga tushib qolgandekdek his qiladi xo'sh mana ko'rayotganingizdekdek bu oddiy o'pishga o'xshab ko'rinishi mumkin lekin mana bu chirigan garaj eshiklaridan olib turib devor qilib to'sishgan masalan bitta katta o'sha xonani chirigan mana bu garajni e, devor e, devorlari ya'ni chirigan tunkalar bilan shundoq bo'lib qo'yishgan bu ham o'ziga yarasha masalan e, nima desa bo'ladi vaqtinchalik arxitekturaga o'sha anaqa bo'ladi oti esimdan chiqib qoldi ho'p va mana bu narsa qiziqroq bu o'sha yangi yilni nishon nishon o'sha yangi yilni nishonlashdan oldin hozir aytaman startup nomlangan o'shanaqa bu ham xuddi o'sha diego diego aguyar studiyasi tomonidan qilingan adashmasam amsterdamda edi yo o'sha bitta shahar qaysidir bitta shaharlardan bittasi o'sha yevropani poytaxtlaridan bittasida o'rnatilgan installyatsiya ya'ni chiroq yordamida o'sha shaharni tungi holati ya'ni shahar arxitekturasini kelgan mehmonlarga ochib berish maqsadida qo'yilgan va buni misol shaklini qaraydigan bo'lsak qor parchasiga o'xshaydi bu o'sha yangi yengilga yaqin qo'yilganligini sababi va har bittasini orasiga ham bitta chiroq qo'yib chiqilingan bu hammasi o'sha binolarni kechqurun yoritib ko'rsatib beradi mana ko'radigan bo'lsangiz tungi hozir tungi holati mana atrofidagi o'sha binolarni yoritib vaqtincha o'sha atrof chiroyini ochib beradi biza qilolmaymiz ham olamiz nega olmaymiz bizada ham masalan bundan e, kerak bo'lsa kuchliroq fikrlay oladigan bolalar bor bizani masalan o'zbekistonimizni o'zida ham inshaalloh xudo xohlasa bu bolalar ham e, yaqin orada xudo xohlasa oraga chiqadi e, bu ham mana do'konlar masalan do'konlarni orasini nimada bo'lish bu oddiy ani folgada ovqat pishiradigan o'sha folgada ya'ni zarli qog'ozda xonalarni orasini bo'lishni mana bu yerda e, ko'rsatgan ko'radigan bo'lsanglar xo'sh bo'ldi bu bo'ldi bu hammasi o'sha diego aguarni kursidan o'sha olinayotgan narsalar domestikada va mana bu e, serpentin e, galereyasi ekan masalan bizada masalan bu fan yo'q bo'lganligi sababli bizada bunaqa um, loyihalar ham qilinmagan hali xudo xohlasa yaqin orada qilib qolinsa kerak inshaalloh umid qilamiz bu uh, yerda hayvon o'sha pistirma deb poylayotgan hayvon uh, shakli olingan ekan bu loyiha asosiga va uh, mana bu yog'och karkas ustiga polietilen bilan nima qilingan to'silingan ya'ni nurni to'xtatishga ichkarida e, past tomondan bir salqin havo kirib chiqib aylanib yurishi sababli pavilyon e, ko'p tomonlama foydalansa bo'ladigan e, holatga kelgan ko'rayotganingizdek sovutishga va mana bu xonani yoritishga har bittasiga mana bu yerda ko'rishingiz mumkin har xil moslamalar qo'yilgan yerda xonani yoritish ekan. Mana pavilyonni past tomonini ochiqligi tashqarida tashqaridan masalan ichkarida nima bo'layotganini kuzatish, ya'ni masalan ichkarida har xil ko'rgazmalar, shunga o'xshagan narsalar hosil bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni kuzata olish e, imkonini beradi. Keyin ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, bu pavilyon hech qanaqa pol yoki shunga o'xshagan e, narsalardan xoli, ya'ni yer shundoq ustiga o'rnatib qo'yilgan. E, misol ichkariga kirgan odamlar ham masalan o't ustida ya'ni ko'kalamzorlashtirilgan hududda e, bemalol o'tirib dam olasiz mana bu yana bitta o'sha installyatsiya masalan tashqaridan ko'rgan paytingizda oddiy juda baquvvat hashamatli binoga o'xshaydi buni hammasi bizada qanaqadir boshqacha taassurot uyg'otadi ichiga kirgan paytingizda umuman boshqacha ya'ni taassurot uyg'otadi arxitekturani aynan vazifasi ham mana mana shunaqa o'sha insonni yo tepaga ko'tarish yo pastga tushirish misol agar yo'nalishiga qarab bo'ladigan bo'lsa masalan deydiku e, bizada qanaqa narsa pastga tushirishi kerak masalan e, jinoyatchilik ko'p emasligi sabab e, ko'p emasligi uchun bizada pastga tushishi kerak bo'lgan narsalardan bittasi to'g'riroq tepaga ko'tarilinishi kerak bo'lgan narsalardan bittasi ya'ni odam o'zini o'sha aynan o'sha hududda ojizligini bildiradigan ya'ni sud organlari bizada unaqa hali bu narsalarga e'tibor yo'q ya'ni qurilish umuman arxitekturaga katta e'tibor berilmayotgani yo'q bir tomonlama amerikada va misol yevropa davlatlarida aynan o'sha kortlar ya'ni sudlar mm, hashamatli qilib qurilinar ekan ataylabdan eshiklari ham katta katta odam o'sha ichida o'zini yo'qotib qo'yishi va misol nima aytsa bo'ladi o'zini mayda his qilishi va o'sha bo'ysunishga olib kelar ekan bu narsa mana mana shunaqa e, nima desa bo'ladi mayda chuyda joylarda odam o'zini boshqacha tutadi ochiq joyda boshqacha tutadi xullas arxitektura yordamida mana masalan joyi misol rasmlarni o'zidan misol o'zingiz his qilib ko'rishingiz mumkin e, odamlarga har xil ta'sir ko'rsatish imkoniyatingiz bor shuna shunaqa ekan xudo xohlasa bu e, rukunni ham xudo xohlasa davom ettirib ketamiz ho'p gaplarim ko'payib ketganligi uchun sizlardan uzr so'rayman avvalambor xudo xohlasa foydali misol e, savollarni misol bo'ladigan bo'lsa beringlar o'sha o'rganish kerak bo'lgan mavzularni misol nimaga qiziqayotgan bo'lsanglar aytinglar qaysi dastur bo'lishidan qat'iy nazar masalan sketchup deysizlarmi max deysizlarmi lumion deysizlarmi xudo xohlasa hammasi bo'yicha tekinga darslik chiqarish niyatim bor ya'ni o'sha oldingidagidek inshaalloh hozir eh, endi imkon darajasida bo'ladi eh, man o'zim ham hozir ochib o'tirgan bo'lsam ishga kirib ketganman shu sababdan unaqa ko'p vaqtim bo'layotgani yo'q anaqaga eh, ishlashga kurs olishga boshqa shunga o'xshagan narsalarga xudo xohlasa iloji boricha bundan buyog'iga davomiy qilishga harakat qilamiz ho'p e'tiborlar uchun rahmat xudo xohlasa sizlar bilan yana keyingi mavzularda yana mana shunaqa qiziq debatlardan bittasida ko'rishamiz degan umiddaman xudo xohlasa ho'p savollaringlar bo'lsa bemalol berishinglar mumkin qanaqa dastur bo'lishidan qat'iy nazar xudo xohlasa harakat qilamiz faqat unreal enginega va lumionga hozir e, o'zim javob bera olmayman chunki kompyuterimni e, hozirgi konfiguratsiyasi bilan unaqa katta loyihalar qilish imkoniyatim yo'q xudo xohlasa agar kompyuterimni yangilab oladigan bo'lsam inshaalloh ular bo'yicha ham tekinga o'sha darslarni o'tib beraman inshaalloh Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xohlasa sizlar bilan yana keyingi videolarda ko'rishguncha har